xa sabedes, mañá, vérmos de xogo, é a mostra dos xogos e xerretos. E vou presentar a Mario Romero Alcántara, que vai falar dos xogos que lle fixo, que lle fixo o seu abuelo. se xoga ponendo o pau, o pau no ombro e andando. E pensas en la túa imaginación ou pensas que estás andando en un coche, en todo o que usas. Despois, o xogo do ano eh, está feito con cinta, alambre, un pau e esto é eh, de marín. E eh, se só ponendo o alambre aquí, empezar que vamos para adelante. Agora vamos a falar con nenes e nenas de sexto, a ver que fixeron pa mañá, pa mostra do xogo e do xoguete. Ola, moi boas. Eh, fixemos entre o noso equipo un xogo que se chamase a Gameboy e nos gustou moito facelo. Espero que na festa disfrutades moito do xogo. Eu e o meu grupo fixemos este xogo de baloncesto e costounos moito traballo, pero quedou moi chulo e moi divertido. Veredes mañán. Ola, o meu grupo fixo este coche de plástico que o fixemos con unha botella e tuvemos un pequeno fallo, pero o acabamos conseguindo facer e quedounos moi ben. Agora vamos a ver que nos contan os de primeiro. Podes facer o bólido e un vento, é un um paracaídas. <laughs> Vamos a falar de xogos de cada país. A curuxa, o cantagalos, o gato come rato, eh, a roda da cabaciña, as catro esquinas libres están, a palmada e o gusano sentado tamén. Ola, bons días, son as 12 da mañan e vos vou enseñar o que fixeron os nenos e nenas de infantil para o mostra do xogo e os xoguetes. E, por certo, non vos la podedes perder. Queremos que vayan pa ver os nosos xogos e xoguetes. hicimos muchos chocos con material. Miren, con Mañana, 7 de en no Parque de Canuda, levaremos trompos, cordas, elásticos... no volo perdades. Vamos a levar los laberintos Os tiracubos e eh, Operación Imposible. Se xoga tirando da corda e intentando que os cubos callan un encima do outro. Casi. Nos tem, fixemos o, oh, o xogo de Operación Imposible e xogase coas quintas e eh, Tes que ir collendo as pezas e se lle da, senllarlle equipos e se lle das pitanlle solos. Espera Entonces. Entendiste? Xogamos diferente co xoguete de sempre. Menos pantallas, máis xogos. Con estes xogos os nosos pais creceron e nós tamén podemos crecer con eles. Sabedes xogar os biblos? Leer